Здравствуйте, друзья! Это «Живой немецкий» и с вами я, Надежда Томашевская. Сегодня мы начинаем новую рубрику «Немецкий для врачей». В этом ролике вы узнаете, как называются на немецком некоторые части тела. Давайте посмотрим. Der Kopf, das Haar, das Gesicht, die Nase, die Wange, das Kinn. der Hals, die Kehle, die Drosselgrube, die Schulter. Das Auge, das Ohr, die Lippe, der Zahn, die Augenbraue, die Wimper, die Pupille, die Iris, der Mund, die Zunge, die Hand. Der kleine Finger, der Ringfinger, der Mittelfinger, der Zeigefinger, der Daumen, die Fingerspitze, der Nagel, die Brust. die Achsel, die Achselhöhle, die Achselgrube. Der Bauch, der Nabel, der Oberarm, die Armbeuge, der Ellbogen, der Unterarm, der Scheitel, Hinterkopf, der Nacken, der Rücken, die Hüfte, das Gesäß, die Gesäßspalte, die Gesäßfalte, das Bein, der Oberschenkel, das Knie, die Kniekehle, der Unterschenkel, die Wade, der Fuß, die Ferse, die Fußsohle, die große Zehe, die zweite Zehe, die Mittelzehe, die vierte Zehe, die kleine Zehe.